Dzisiaj o software'ze do map myśli Xmind, czyli wycieczka do małego Hongkongu na moim komputerze, bo z Hongkongu pochodzi ta aplikacja. Wybrana w tym roku przez czytelników portalu Lifehacker za najlepszy software mindmappingowy. Używam go od kilkunastu miesięcy. Robię zarysy projektów, plany szkoleń, zarysy strategii, podsumowania burz mózgów. Potem eksportuję do formatu tekstowego, bo moi współpracownicy lubią linearne tekstowe podsumowania i dokumenty. Dołączam mapkę w postaci JPEG. To jest możliwe w wersji darmowej. Wersja profesjonalna Xminda daje jeszcze eksport do PDF-a, daje eksport do formatu mm, Office'a i parę dodatkowych gadżetów. Działa to na wersji Windowsowej, Linuxowej, Macowej. Przydałaby się wersja tabletowa, przydałby się lepszy słownik ortograficzny, na plus bardzo dobra relacja jakości do ceny, niezawodna obsługa klienta, sam się przekonałem parokrotnie oraz ciekawy tryb pracy overview ułatwiający nawigację na mapach myśli. Czyli jeżeli szukacie czegoś, co wykracza poza papier, software'u do map myśli, rzućcie okiem na xmind.net. Moim zdaniem bardzo dobra aplikacja i szczerze Wam polecam.